paragoni e tu rintanato in casa difeso dai coglioni ci sentirai arrivare non ci potrai fermare e nasconditi nasconditi nasconditi e scapparsi schiera lì, dai, e schiera lì su. Giornalisti e polizia, e difenditi, dai, difenditi. Con menzogna e ipocrisia, ma non servirà. Non servirà. La rabbia popolare Grande! <laughs>